Yos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dengan Mas eh, Selamat pagi Siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di muka bumi ini <laughs> Alright yeah. Kita lanjut ya guys Hari ini Chronicles Eh Chronicles Ayo bener bener Demon Slayer Hino Hinokami Chronicles ya Let's go. Checking the ads. Uh. Ada kabut turun. Yes. Let's go. Oh. Ini uh, wah ini wah ini wah let's go ini mah. Mantul nih, mantul nih guys. Memory of Butterfly. Uh, suara hujannya kedengeran gak guys? Hujan soalnya di sini sekarang. At the moment it's raining. Oke. Okay. Okay. Kita sambil berlari-lari membawa Nezuko hmm, di kotak ajaib. Kalau Doraemon kantong ajaib, yang ini kotak ajaib. Oke. Okay. Hmm. Tapi kotak ajaib buat si Nezuko doang sih. Oke, kemarin kita kewalahan ya lawan monster dengan laba-laba. <laughs> Gila. Kayak kisahnya apa gitu ya, makhluk boneka. Hmm. これうん。Mimpi buruk. Eh, hey, bajunya ganti. Siapa tuh? Kakushi. k a k し、みんなが俺がずっと気にってたんだぜ。 大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけど、まあそうだよな。そうだよな。どうしたんだちょっと頭がぼーっとしてて。Oke. Agak berkabut guys. Burung-burung.

けどもな、なんだここに人たちまだ口を挟むのかバカ野郎誰の前にいると思ってる走る前だろお柱柱ってなんだ Apaan sih maksudnya? Dia nggak tahu tuh katanya. Siapa sih orangnya nih? Di mana lagi gua? あなたは今から裁判を受けるんですよ。かまどはしら、ま、ミーティング。裁判を始める前に、君が犯した罪の説明をし、裁判の必要などないだろう5人をかばうなど 明らかな大変違反我らのみで対処可能鬼にもとも探出する kayak ini ya, nengok itu kayak rongsai. Ih, ya ini yang tinggi tadi kan Miss Sasira di mana ayo dia juga di mana tadi baju putih sekarang tato dia hitam tapi dia ketan

拘束もしてないさのに、俺が説明してくるんだ。校長めの話によると、おばない、いろ。どう処分するどう責任を取らせるどんな目に合わせてやろうか。いいかさん相変わらずネチネチして なんで地球よりまるおとなしくついてきてくれましたし、処罰のあなたで考えましょう。それよりも、私は坊やの方から話を聞きたいですよ。俺の連れて、富岡さんまで。川野炭治郎君。なぜ一つ単位でありながら、鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから、話してください。 俺の、俺の妹まあいいしたら、大丈夫。水を飲んだ方がいいですね。顎を痛めていますから、ゆっくり飲んでください。鎮痛薬が入っているために、怪我が治ったわけではないので、無理はいけませんよ。では、かまど炭治郎くん俺は、 の妹なんです。俺が家を留守にしている時に襲われ、帰ったらみんな死んでいて。妹は鬼になったけど、人を食ったことはないです。今までも、これからも、人を傷つけることは絶対にしませんくだらない妄言を吐き散らすそもそも身内ならかばって当たり前。言うことすべて信用できない。俺は信用しない。 聞いてください俺は、禰豆子を治すために剣士になったんです禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことで、その間、禰豆子は人を食ったりしてない話が地味にぐるぐる回ってるとは、ごめ人を食ってないこと、これからも食わないこと。口先だけでなくド派手に証明してみせろ。天元の髄。 勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹俺らと一緒に戦います貴者戦いとして人を守るために戦えるんですだからおいおいおいおいなんだか面白いことになってるな鬼を連れたバカ隊ってなそいつかい 야이どういうつもりだ白川さん、まてす鬼が何だって坊主。鬼殺隊として人を守るために戦える、そんなことはな。ありえねえんだよ、バカ

よく来たね。私の可愛い子供たち。おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いんだな。顔ぶれが変わらずに、半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。傷、病気か。この人は、 Semuanya dong. Oh. Baru ingat ya. Ditusuk. Hah? Hah? Hah? Imuto nara soko iru daro. ボカボカボカボカボカ。って出るよ。まあ、いろいろあったからな。そ、そうか。そうだった。うん。お前、まだ寝ぼけてるみたいな。グロギー。ちょっとその辺歩いて目覚ましてみよう。この超屋敷の中なら、どこも安全だろうし。それに、俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。Udah, aku udah b お前もみんなに顔を合わせたら、挨拶しとけよ。よし。あの、ありがとうございましたいや。おおさっさと回復させろよ。Kakinya lucu ya. Kayaknya kakinya pendek. s d a s d a m i n Ada berapa kasur nih? Baik, seberang seberangan nggak lima lima sepuluh. Tadi sembilan ya. Oh, ini yang udah ada spraynya. Nah. cek, cek Zenitsu Eh, kita bisa ngomong sama si adikku. Oh, itu siapa tuh yang di luar? Oh, buka. Eh, buka. Keluar ya. Oh iya benar. lari lari lari lari lari lari lari lari kecil eh hey, ada apa di sini uh buci tuh kalau ditabrak jatuh nggak <laughs> iseng banget ya main tabrak tabrak b wait hmm Takut вот. Ya. Wow. Pohon baru. Eh, belum kan? Ah, dia di sini ternyata saudara-saudara. Hmm. Kurewa? Kurewa? Watashi wa ごんれいなさま。ええ。ゆうたく。これは、よし。よし。うん。destination. Final destination. ええ。 Hehe, nggak ada matanya. gua kori. Hmm, ada yang masak. Tiba-tiba banyak malam. Yes. Yes. Tengi kita dulu. Eh di mana ini guys ya? これはあ、これGas bentar apa nyeker sih? Yes dulu dah. Baru sini. Kamu tadi yang aku lihat di sebelah kamarku oh, di dari sini kelihatan. Uh, lagi jemur ya? Jemur apa, Neng? Oi, ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。よし。謝る必要はありません。それじゃあ。りがとうございます。目が覚めたと言っても、体が元に戻ったわけではありません。今後のためにも、もうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はい。はい。頑張ります。頑張ります。 <laughs> オッケー。 Oh, ya Rojet. Enggak kebaca deh. Ah. Tiga, lima. Oh ya. Uh. Jangan situ nggak bisa keluar. Oh. Kamu. Hmm? Kupu-kupu kenapa? It's so shooting, watching them playing great, gracefully through the air eh, satu lagi di mana ya ini berarti kan masuk masuk ke rumah oh situ berarti ada yang tembus ke sana tuh buka lurus aja kita ke rumah sebelah dojo dojo kira-kira apa ya ah kan tengah nih hmm? latihan loh yes oke okay. kita ngomong sama Inosuke sama Zenitsu di sini tuh tuh lagi santai anak kecil terakhir aja ya apa anak kecil dulu ya dia ngapain sih sini takut ih serem tuh gak ada matanya ih eh ada deng yang di tengah doang oh ada deng semuanya Kakushi 心配。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか傷は、うん。うん。大丈夫。もう痛くないよ。からや。それは何よりです。だって、激しい運動をしたらダメですよ。しのぶ様に怒られてしまいます。はい、うん。しかった。はおとなしくしてるよ。オッケー。よし、 sudah sekarang kita ke Inosuke coba kalau jalan di batu gimana eh hey, ngapain kok kamar kita beda tapi sama ya harusnya oh kok dari sana datang ya 何って、ひなたごっこだよ。特にやることないし、ひのすけも女だし。弱くて、ごめん。そ、そうか。あ、そうだ。お前さ、親方様って人に会ったんだろどうだったどんな人だった主に見た目もしかして、すごい美人だのかな t e m a n t たまん n aneh. Ya, 様は t a s Kau Minta ditoyol. Lo pengen apa, Master tuh? Belum tahu aja. Udah ya. Tinggal ya. Apa tuh? Kampret. 前の任務では、富岡さんにまた助けられたが、いつかお礼を言わないと。富岡。Yos, balik ke kamar. Izuku lagi bobo ya. Harus siapa di kamar? Turun. Ya. Baiklah. 皆の報告にあるように、鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしが、かつてなく、脅かされつつあるということだ。鬼殺隊員を増やさなければならないが、皆の意見を。今回の中雲山ではっきりした。今回な。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使また2回や。 Сильно же кэс. 使えるやつが使えないやつぐらいは分かりそうなもんだろう人が増えれば増えるほど性の統一は難しくなっていくんイす今は随分いを様変わりしていし愛する者を惨殺され入隊した者代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に それらの者たちと並ぶ。もしくは、それ以上の覚悟と企画で結果を出そうと思るのは残酷だ。それにしてもあの少年は、入隊後まもなく十二期と遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても、羨ましいことだそうだね。しかし、影の碁が大きく動いたという 中小山近辺に無惨はいないんだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると、無惨は騒ぎを起こして、巧妙に私たちの目をそらすが、なんとも、もどかしいね。グッグルのレカや、しかし、a y a k a k a t 堂々と人を喰らい、力をつけ、生きながらえている。 死んでいった者たちのためにも、我々がやることは一つ。今、ここにいる柱は、戦国の時代、始まりの呼吸を検診や精鋭たちが揃ったと、私は思っている。渦井天元、天国教授、校長忍、甘路寺光、時藤無一郎、 姫島行名、品津川さねみ、犬を追わない、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。 chapter 6 guys eh ya dari tadi chapter 6 ya <laughs> berarti he, hari ini kita cuma meeting doang <laughs> kalau bos-bos tuh emang gitu kebanyakan meeting doang oke okay, guys <laughs> kira saya sampai sini dulu ya guys ya kita akan lanjut lagi besok ada apa dengan setelah meeting apakah kita akan dikirim jauh untuk mencari si uh, mungkin ke harus kalahin 12 itu dulu ya Shizuke Demon oke okay lah oke okay guys jangan lupa di subscribe like dan komen ya guys kita lanjut di episode berikutnya Chao. Bye.